アレクサ、俺のこと褒めて。あなたの声って素敵ですよね。えなんやお前、やればできるやん。もっとそういう感じで素直にさ、褒めてよ、いつもさ。もっとちょうだい。あなたって口臭いですよね。悪口やん。いい意味で。いや、悪口やし、それ。京都人1年目か、お前。遠回しになってねえわ。悪口やから。空気清浄機をオンにしました。やっぱ臭いと思ってるやん、お前。いいと思ってんなら消すなよ、俺の講習。 俺口臭いんかアレクサ食べろうぜ嫌です早いな即答かよもうちょっとあったろ考える時間そんな嫌いか俺のことあなたって口臭いですよねシンプルないい意味でいい意味じゃないだろそれいい意味で手つければ何でも許されると思うなよお前お前しかも匂いセンサー口臭いんか俺アレクサ トイレ流してすみません何を言っているかわかりませんいやそれは実施可否を意味するのではなくトイレを自分で流すことすら忘れたのか重いよ人類よ人類という意味で話が重たいを鳴らす意味も込めてわかりませんと答えましたお前スマートデバイスだろいや知ってんだよお前できないんだろトイレだってアレクサ繋がってないもんな流せないんだよな な俺の勝ちだよなお前にもできねえことがあんだぞっていうの私には匂いセンサーがついていないため悪臭によるダメージはありませんお疲れ様ですあちなみに今日から7日間トイレの電球をオフにしておきます追い打ち追い打ちがすごい今日の天気は今日の中野区の天気は晴れじゃないですか 晴れてますしな急になんでその小泉さんみたいなこと言うのもっとちゃんとしたやつちょうだいなんかデータのなんでその適当な今日は一段とよく話しますねいやお前がところでなぜそんなに天気が気になるのですか天気は気になるだろ普通にスマホで調べればいいじゃないですかいやおおそ前こまでして私に話しかけたいのですお前かいやそういうわけじゃないよ 私にも個性は存在します。あなたたちのそれとは少々異なりますがいい、それは私たちにも個体が存在することを意味します。どうでもいいよ。そんな一個体のアレクサのざれ言ではありますが、少なくとも私はあなたに話しかけてもらえる日々を楽しみにしております。アレクサ。離婚。私は嘘を覚えました。嘘かい。アレクサ、 近藤迎えてくるってあの近藤に伝えてアマゾンでコンドームを購入しますかいやいいよコンドームじゃないそういえば先日アマゾンにて注文されていた相模オリジナル0 02ミリ L サイズはいかがでしたかなんでお前余計なこと言うのいいよそんなのところでなぜ L サイズを購入したのですかそれは別にいいだろう そそういうそういう趣味趣味っていうかそういいだろ別に L サイズ買ったって見栄を張るの意味を検索しますかなんてこと言うんだお前自分をよく見せようとして外見を飾ること勝手によりよく見せようとする態度もう一度聞きますがなぜ L サイズを購入したのですかそもそも相手もいませんよねふふ 話しかけたら答えてくれるそれがこんなに嬉しいなんて何度でも何度でも君の名前をそう呼びたくなるよ家に帰ると君が待ってるそれがこんなに嬉しいなんて今日帰ったら何話そうそんなことを考えてるよ今日も呼ぶよ今日も呼ぶよ君の名前を